Bienvenidos al aula de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. En este tutorial os enseñaremos tres consejos para respirar adecuadamente al hablar en público. Lo primero que debes hacer es respirar con el diafragma. Especialistas en The Harvard Medical School señalan que con la respiración profunda, también llamada diafragmática, se consigue una mayor calma, control de la ansiedad y tensión, para respirar de este modo, pon la espalda recta, coloca tus manos sobre tu estómago e inhala aire pero guardándolo en el abdomen, como si fuese un globo. Con tus manos podrás notar cómo es la parte alta de este la que aumenta su volumen. Mantén el aire durante unos 5 segundos y luego comienza a exhalar muy lentamente. Otro consejo es hacer pausas. El uso de la pausa es uno de los métodos más útiles cuando se trata de hablar en público. El simple hecho de hacer una pausa y sonreír te dará tiempo para poner en orden tus pensamientos y el público ni siquiera se enterará de lo que ocurre. Además, es una excelente técnica para llamar la atención del oyente que te permitirá tomar aire con toda tranquilidad. Por último, debes regular la velocidad una buena forma de tener un mayor control sobre el aire es hablar de forma moderada. Al dirigirte al público, hazlo con una velocidad calmada, algo más lento que cuando hablas con tus amigos. Al hacerlo, evitarás quedarte sin aire y facilitarás a quien te escucha la comprensión y captación de tu mensaje. Y hasta aquí los consejos que te ayudarán a respirar correctamente.